Всім привіт! З вами знову Артур. Зараз я хочу представити вам дуже класне відео моїх друзів з Рівного та з Луганська, які на своєму прикладі показують, що Схід та Захід разом, що Рівне та Луганськ разом, що Україна єдина, і пора вже шукати, друзі, щось спільне між нами, а не те, що нас відрізняє. Приємного перегляду! Ми хочемо всіх привітати з Днем Перемоги, з Днем Перемоги над фашизмом. І незважаючи на ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, на своєму прикладі хочемо показати е, справжню дружбу. Я із Заходу України, мій друг України, мій друг зі Сходу. Захід України Рівненська область. Це мій паспорт, не підробка. Я із Рівненської області. Город Равеньки, Луганська область. Хочу обратиться ко всем жителям України. Э, ребята, мы с вами не бандеровцы, укропы, террористы, сепаратисты и так далее, какие там штампы еще сегодня придуманы. Мы с вами все жители большой, красивой, цветущей Украины. И поэтому мы должны быть едины, потому что наша сила в единстве. Занимайтесь любовью, а не войной. И песня. Э, песня, которая появилась уже на этой войне. Э, слова кого-то из ополченцев и куплет І від нас, і від нас ще куплет. Наступило утро, просвистел снаряд, взрыв разбудит на страшно погибать, грудью мы прикроем родину мать. А на небе звезды, да не огоньки, вот сидим с ребятами, мы снова у реки. Вспоминаем детство, как смеялась мать. как хотел военным быть Да не воевать Вишиванка на тобі не роби з тебе патріота Про свободу кричимо закритим ротом У війни завжди дві сторони медалі Для простого чесного народу це білі страждання те для тих, хто її розв'язав постійних грошовий потік, в їхній карман грошей від МВФ не побачить простий народ, як завжди, кредитів наберуть і звалять за кордон. І не судіть нас, в нас за правду не судять журналіст Руслан Коцаба, на теж так думав. Не любить моя країна людей за правду, Так їх довго не шукають в СБУ хто каже, знає правду, мало таких єдина адекватний журналіст, це шарі. розграбували, а тепер гвалтують нашу неньку. Хочеш жити, мовчи, світла пам'ять Андрій Кузьменко. Світла пам'ять Олесь Буцина, світла пам'ять всім, кого забрала ця безглузда війна. Наступило утро давно Дякуємо всім за увагу. Дякуємо кавалерам, які дали нам скинути е, дане відео на свій канал в Ютубі. Всім дякую. Мир! Друзі, якщо відео вам сподобалось, ставимо лайк і поширюємо серед своїх друзів, щоб всі бачили, що Україна єдина. Миру всім!